Nafarroako gobernua, gobierno de Navarra. Zer da eskuntzaz formala? Hezkuntzaz formala helburu didaktikoetan egituratzen da eta hezkuntza formalaren osagarri da. Hezkuntza ireki eta jarraitua da, gizakiaren garapen osorako prozesuei bizi osoan ekarpena egiten diena eta borondatez aukeratzen dena. Gizarteratzeko eta parte hartzeko tresna eraginkorra da eta komunikazioa indartzen du gizarremanetan. Errealitatea aztertzen du eta malgutasunez erantzuten du. Hezkuntza ez formalak jarrera eta gaitasun zehatzen garapena sustatzen du, hau da, gure trebetasunen eta adimenen garapena. Metodologia parte hartzaileak lantzen ditu, hau da, balioen transmisioan oinarrituak eta ezik eta hori jasotzen duenak berak zehazten du ikaskuntzaren bidea. Hezkuntzaz formala era askotako espazioetan garatzen da eta disiplina anitzekoa da jardute ere mugari lantzeko aukera eskaintzen du. Pertsona, elkarte, kolektibo aixialdiko eskola, prestakuntza entitate eta administrazioen lanari esker gizartea elikatzen du. Bizikidetzarako esanguratzuak diren printzipioez ornituz. Zuek bezala, hezkuntzan eta kulturaren eta balioen transmisioan diarduten pertsona guztiei esker, gure gizartea aurrera doa.